You know, uh, magandang gabi mga kawasalat. Uh, ngayon kaya ako naggawa ng uh, video kasi may babatian lang ako ng uh, congrats kay Sir Jess Pogi mga kapogi, pasensya na at ngayon lang ako ulit nakapag-upload. Uh, naging sobrang busy sa trabaho. Yung mga bumati sa akin ng aking pagkamuni, eh, ngayon ko lang ma-upload. Uh, ito, ipanoorin eh, nyo at may ahabol ko rin. Hello Kuya Jess, congratulations! Na-monetize na yung YouTube channel nyo na Jess Pogi YouTube channel. Good luck sa pagbablog mo, good luck sa mga susunod mo pa na mga contents. And keep it up always and God bless sa iyo. All is here. Um, kung brother Jess Pogi, congratulations! Monetize ka na. So, um, good luck sa iyo sa channel mo at sana mas lumaki pa ang channel mo. Uh, more blessing, um, more subscribers, uh, uh, more upload. So, keep on vlogging, kumbrader. Uh, God bless sa iyo. So, yun lang. Congrats ulit. Okay, bye-bye. DIY to. Hello! Nani the Adventurer po ito. Gusto ko lang pong batiin ang ating idol na si Jess Pogi ng congratulations! Dahil monetize na ang kanyang channel. So, ayan po. Uh, again and again, congratulations. Uh, ah, more subscribers to come, more videos to come, more viewers to come, para more revenues to come po. So, ayan. Uh, wish ko lang talaga na sana, isa pa sa wish ko is sana lumago ng lumago pa yung channel mo para magawa mo talaga yung reason kung bakit ka nag-vlog, di ba? Alam ko naman lahat tayo, kaya tayo nag-vlog kasi may dahilan. So sana lahat ay mangyari yon and lahat tayo talaga ay mag ano mag-bloom yung ating pag ano pagba-vlog, di ba? So malayo pa yung ating tatahakin. Alam ko this is the ano lang uh, beginning of your journey. So good luck po and see you po sa mga LS and sana magkita din tayo in the future. Bye-bye! Magandang gabi mga kawasalat. Uh, ah, ngayon kaya ako naggawa ng uh, video kasi may babatihan lang ako ng uh, congrats kay Sir Jess Pogi. Uh, congrats at ikay isa ng successful YouTuber uh, isa ka ng ganap na YouTuber. Uh, sana patuloy lang ating pagbablog at patuloy ang pag upload ng video at sana dumami pa ang inyong mga followers at subscribers. At tuloy-tuloy lang, Sir uh, Diyos Pogi. Uh, salamat, salamat sa tiwala na pinagtalog sa akin. At huwag kang magala magtutulungan pa rin tayo. Tutulong pa rin tayo sa abot nating makakaya. Uh, ah, inulit ko, uh, congrats kay Sir Jess Pogi at isa ka ng certified YouTuber. Okay, Congrats, congrats, idol. Congrats. Bye, bye, bye, bye. Po sa inyo lahat dyan, sabay-sabay po natin i-congratulate si Jess Pogi for being a newly monetized channel 3 in YouTube. Congratulations, Jess Pogi. Uh, super mega love shoutout po sa lahat ng mga kapatid natin na YouTuber dyan. Uh, Tuloy-tuloy lang po natin yung laban natin sa YouTube. Huwag po tayong mapapagod, huwag tayong panghihinan ng loob. So, pagbati po mula Buhawi Vlogs. Congratulations, Jess Pogi! Shout out sa akin kong brother, Jess Pogi. Congrats, kong brother. Uh, nakaano ka na talaga. Nakaraos ka na, kumbaga. So, ganun mo na lang. Ingatan mo na lang yung channel mo, kong brother. At uh, more uploads pa. Basta nandito lang kami, ang Team Seward family. Handang sak sumasakripisyo kung sino man ang dapat nating matulungan. Kaya ingat and God bless kung brother. Saludo. What's up mga Andito ko ngayon sa bakasyonan ko. Dahil gayab ko ngayon, andito ako sa mall. Sa... <laughs> So ko na rin kunin itong pagkakataon na to para batiin ang aking kaibigan na si Jess Pogi. Congratulations, Boss Jess Pogi at nagbunga na rin ng paghihirap mo. Si Jess Pogi po ay isang uh, monetized na. So certified uh, vlogger na po siya, certified YouTuber. Sana po sa mga katumba ko dyan, huwag mong kalimutang uh, suportahan si Jess Pogi. Yan, napakabait po niyang tao na yan. At uh, maaasahan at uh, lagi rin po nakasuporta yan, sobrang bait po niyang tao na yan. So Boss Jess Pogi, tuloy-tuloy mo lang at uh, ah, malayong mararating mo sa tingin ko. Ewan ko sa tingin nila. <laughs> Kumbaga, maya mo lang yon Yung sinasabi nila na ano, wala tayong buhok. Dadating din naman lahat sila ron. Ang importante, na-monetize ka na, kahit wala kang buhok, may pera ka naman. So, good luck, good luck, Boss Jess Pogi. I love you. Bye. Good morning sa inyo lahat yan. Medyo maaga pa ngayon sa Saudi. Kaya pala, binabati ko yung aking kaibigan. Yun, magandang umaga sa inyong lahat, magandang tangali, magandang gabi, saan man kayong sulok ng mundo. So, ako nga pala si Ako Ito Vlog TV. So, yun, uh, gagawa lang po ko ng ano, uh, congratulatory message sa isa, isa kong ano, kaibigan at kong brother na si Jess Pogi. So, yun. Kuya Jess, uh, happy monetized channel. So alam niya naman, ako talaga, uh, naobserbahan ko sa inyo, talagang napaka-tsaga nyo, very supportive, yun, lahat nandun na sa mundo ng YT. So kumbaga, hanggat uh, kaya yung mag-support, nagsusupport po kayo. Tapos sa uh, sa channel nyo, napaka-tsagaan nyo. Ngayon, monetized channel na kayo, yun, wish ko lang, ano, uh, sana, everybody naman na nag-wish na lumago ang channel, yun din ang wish ko sa inyo. At hindi lang pati yung ano yung revenue syempre sana lumaki para ano uh, makatulong pa rin tayo sa hindi lang po sa mundo ng YT lagi po inulit para na rin po sa iba na, na tao. So YouTuber man o hindi. So yun. Kaya just uh, ah, again congratulations. So yun, keep it up lang. Continue vlogging and enjoy. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa binibigay niyong suporta sa amin lahat na mga vlogger. So, thank you. Sa aking malapit na kaibigan at uh, yun. At uh, isa sa mga tumulong sa akin sa kung bakit ako naging monetize din. At uh, tinulungan din natin para maging monetize at uh, masaya ako at isa sa mga ninong ng anak ko ayan si pareng uh, brother uh, Jess Pogi ayan hindi natin patatagalin to happy happy monetize sa'yo brother Ayan, maraming maraming salamat at uh, sa tulong mo. Ayan. Alam mo na yun. At uh, papasalamat ako dahil uh, uh, masaya ako dahil uh, monetize ka na ngayon at uh, yun. Sana uh, tuloy-tuloy mo na yan at uh, sana mag grow pa yung channel natin. Ayan. Maraming maraming salamat at uh, congratulations sa iyo. At uh, sinashoutout ko ang pala ang mga ka-team ko dyan. Ayan. Uh, I love you mga solid yan at uh, yun salamat sana lahat tayo eh umangat ang mga channel natin ayun, para sa ating mga pamilya okay, maraming salamat sa mga sa mga nanonood dyan shout out sa inyo bye bye Yes! Ayan, unang-una po sa lahat, gusto po kitang ng Congrats, congrats, congrats dahil ikaw po ay isang certified vlogger na dahil monetize na ang iyong channel. Ayan, congratulations po again, Kuya Jess!